Hayırdasız birinci sevgim Ko'ksimda cho'l so'nmay kelyapti yapım olmas bu qaysar ko'nglim Boshqa qizga ko'nmay kelyapti тамағыңны еркелетпек көзләр o'tib ketdi qancha gap so'zlar yig'layverib qizargan ko'zlar boshqa qizga ko'ngil kelar ey gul ey gul shoningdan parcha ey ey gul sog'inyapti hamon ko'ngil ey gul ey تنین من پرچه بود ای گل ey gül ümitime belki rütke Kefinde bak kefin giyiş güzel Buğday renkli yüzler kırmızı Kefinde bak kefin giyiş güzel Buğday renkli yüzler kırmızı Şu ülkenin en güzel kızı Başka qizga ko'mak kelyapti Bitti yoshlik, bitdik har tamam Ish qilmiz ham olmadim zamon Oylar ketdi, yil ketdi hamma Boshqa qizga ko'mak kelyapti Ey yigit, ey yigit, tikanindan parcha bo'ldi Ey, ey sağıya Hemen könül Ey gül, ey gül ben her çabuk Ey gül, ey gül Unuttun ya ki bütkül Unuttun qaldim o'zlarim o'ttiz ko'kam bo'ldi o'yga ham sizsiz qoldim ko'zlarimdan ham o'ttiz ko'klam bo'ldi o'yga ham o'sha cho'yda ichganmiz ya boshqa hiç bir kelyapti kuyla içkenme kasam Başka kızga kimme kirya Ey, ey, kaningda harca budu Ey, ey, unuttum yakti bitki Ey, ey, kaningda harca budu Ey, ey, unuttum yakti Neylarda siz ilk muhabbetim Boshimga baxt qo'nmay kelyapti Suyib keyin kuygan o'r ko'nglim Boshqa qizga ko'nmay kelyapti Boshqa qizga ko'nmay kelyapti